ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ፈጣን የጾም ለብ ለብ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አንድ መካከለኛ size ያለው ቀይ ሽንኩርትና ስድስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቀዩን ሽንኩርት ድስት ውስጥ አደርግና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን መጨረሻ ላይ ነው የማስገባው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላችኋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ያስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ተለቅ ያለ ዝኩኒ በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጀቸዋለሁ። ዝኩኒውን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ዝኩኒው በጣም እንዳይበስልብን አድርገን ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል ለብ ለብ እናደርገዋለን። አራት ቲማቲም አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ ቲማቲሙን አስገባና ደግሞ አብሬ ለብ ለብ አደርጋቸዋለሁ። ቲማቲሙ በጣም እንዲበስል ስለማልፈልግ እሳቱን በጣም ቅንስ አድርጌዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ቅመሙን ካስገባው በኋላ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። በድስቱ ሙቀት ነው እዚህ ጋር አሁን ለብ ለብ ማደርገው። በመጨረሻም ሁለት ቃሪያ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውንና ቀደም ብዬ ከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርት አስገባና በድስቱ ሙቀት ትንሽ አገላብጣቸዋለሁ። በጣም ቆንጆና ፈጣን የጾም ለብለብ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ጣዕሙ ራሱ ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።